no sé qué hacer Me perdí en el sabor de tu piel Buscando estar bien Buscando estar bien Estoy perdido, no sé qué hacer Me perdí en el sabor de tu piel Quise tu dulzura, encontré tu amargura Nada de placer Neden